Oh, Charlie Chaplin, eu, eu, eu curti desde criança, é filme mudo lá, a mãe dele foi uma, uma, uma, grande mulher da prostituição, ele, ele nunca se teve vergonha dela. Para mim ele é o rei da bengala.